Бумси! Бумси! Бумси! Bums! Ko tā mamma tur dara? Ko jā? Vairs nav interesanti, vēl. Samuēls skaties, kur Samuēls ir? Bums! Nepatīk, jo? Mammai labāks nāks. Pamsi. Pamsi. Tas straujāk vajag. Pamsi. Tik tuvu nē. Pamsi. Bums. Nu, čau. Čau, Samuel. Mīlu tevi. Nu? No? 펑싱 아, 펑싱 아, 펑싱